Ambil orang tua. Isteri soleha. Baiklah Praktis bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP pastinya cuy oke kemarin kita mereaksi ini cuy uh, Ustadz uh, Syamsul debat ya saya salah kemarin cuy uh, saya mengatakan Ustadz Syamsul aja gitu ya padahal ada debat gitu ya saya pikir debat itu kesambungan dari lawa ya debat lawa gitu ternyata enggak gitu ya. jadi saya minta maaf banget cuy ya dan ternyata uh, apa namanya penonton suka gitu ya banyak yang suka gitu ya banyak malah malah banyak teman-teman kita memberikan saya link di Instagram yang video-video yang lainnya lagi gitu cuy ya wah itu menarik sih menurut saya cuy ya itu salah satu hal baru di channel NDTK cuy itu menarik banget ya dan kali ini saya akan mengabulkan permintaan ke orang yang cukup banyak banget cuy ya jadi kalau saya nggak kabulkan nggak enak juga gitu ya jadi saya berusaha banget untuk mengabulkan permintaan kurang yang satu ini cuy yang mana kita akan mereaksi lawak Kether 2 yang persembahan Josan cuy ya persembahan Josan 2013 di sini cuy ya tapi diupload 2020 ya Oke, ini durasinya panjang cuy ya. Seperti youtuber-youtuber lainnya yang sudah mereaksi eh, video ini, saya nggak tahu cuy. Banyak teman-teman saya dari youtuber Indonesia mereaksi ini, tapi masih banyak orang yang meminta saya untuk mereaksi ini juga gitu ya. Karena mungkin begini cuy, uh, channel itu mempunyai karakter masing-masing, termasuk saya cuy. Kurang bisa komentar di bawah, karakter channel NDTK itu macam mana? kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu ya. Korang bisa komentar di bawah ya. Oke, dan terima kasih banyak buat korang yang baru bergabung di channel NDTK. Selamat bergabung di channel ini cuy ya. Dan kalau memang suka dengan video ini silahkan di like. Di like dulu dong cuy ya. Kalau nggak suka dislike aja lah ya. Dislike aja. Dan jangan lupa subscribe juga cuy. Dan tak lupa juga cuy korang follow sosial media yang saya cantumkan di sini cuy. Oke, okay, supaya kita supaya korang bisa mengirimkan saya link atau memberikan saya masukan gitu ya. Pokoknya banyak ya, banyak banyak fungsi dari sosial media sebenarnya cuy ya. Dan ya tanpa berlama-lama lagi cuy karena ini durasinya panjang banget ya saya akan bagi dua cuy ya. Saya usahakan di pertengahan saya bagi dua ini cuy karena durasinya 40 menit ini panjang juga ini cuy. Oke, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 2 1 boom. Johan, Johan Sizan Coy, bukan lampu tak beritahu Baru nak kacap Tunggu dulu cuy, tunggu Kita naikkan volume ini kok kecil banget ini Oke okay. Mungkin video originalnya memang kecil je ya Menghindari copyright ini Nama I Nazmida <laughs> Jangan <laughs> Pakai jilbab lagi Pakai tudung lagi Nazmida Jahanam <laughs> And uh, first of all um, I sebenarnya mm, memang orang yang tak pakai tudung. So, I ada sebab pakai tudung ni tak selesa sangat. gini cuy kan ini sebenarnya realita gitu ya sebenarnya realita eh, realita banget cuy tahu kenapa ya <laughs> kalau perempuan memperbaiki tudung gitu ya memperbaiki tudung macam ini kenapa harus matanya dengan bibirnya yang goyang gitu atau gimana bentuknya gitu ya eh, ini realita sih makanya saya ngakak gitu tapi asu kayak tudung iya iya ayo pakai tudung ini ada sebab Ha. Okay, ada sebab ya. Nak cerita sikit. I ada seorang boyfriend daripada Indonesia. Hmm. Kaya bapa engkau. Ha. Indonesia. Nama dia Nazmi Martopo Kartijo Walakasutra. <laughs> Panjang banget. Nama dia. dari saya panggil dia Nazmi je. Macam mana saya kenal dia? I kenal dia dekat sebuah kelab. Eh, coy mulut kelab malam. Kelab Terus kelab apa ni? Kelab dalam Istan Kelab siang lah ha, <laughs> Kelab ah, kan? siang Em eh, I yang tak lupa masa tu Oh, oh yeah Masa kena gitu That time I was Swimming Yeah I swimming Lentur banget Johan di sini sih kayak mungkin mendalami karakter banget ya jadi perempuan swimming swimming swimming swimming Sampai kat batu tu I pusing ke bufa ah. I tendang Ke belakang pula Masa ke belakang tu I sempat betulkan tudung Dah ke belakang ke belakang ke belakang Tiba-tiba I nampak Nazmi ni jalan I macam Ih Randi Panggalila Randi Panggalila Terpegul tengok dia tergantung ajak batu je. belakang sebab I pun lemas lemas lemas ini dulu je ya ini yang kenapa saya suka sangat lawakan dari Joe Sanche. Bukan karena mereka berdua saja uh, eh, persembahannya kelakar, tapi mereka sendiri saja itu bisa kelakar gitu ya. Itu kelebihan mereka cuy ya, lawakan mereka karena mereka bisa menguasai namanya stand up juga je stand up komedi macam ni stand up komedi eh? bisa dikategorikan gitu kali pertama pertemuan I dengan dia dia yang tolong I masa I lemas ok ha. <laughs> macam mana dia tolong makan makan lemas makan lemas makan lemas itulah kali pertama pertemuan I dengan dia <laughs> yang seorang lagi ni pula Okey. Seorang lagi nama dia Nazman. Oh. <laughs> Nak cerita all. Pilih juga bawah. Oh, kau aja kau pas ni. Eh. <laughs> Okey, nak cerita pasal Nazman. Tadi ada cerita pasal Nazmi tu. Itu boyfriend pertama. Tu lu ceritanya gimana ni? Uh, dua cewek ke dua cewek dua cowok atau gimana sih? Ah, sebenarnya ini Tunggu, oh, boyfriend kita yang kedua. Dulu ya. Oh, <laughs> oh, macam mana I kenal dia? Yalah, mestilah I keluar dengan Nazmi dulu. Ulang alih, ulang alih, ulang alih. <laughs> Oh, macam mengenang-enang apa di rumah pula. Oh, jadi I keluar, keluar, keluar, keluar. Tiba-tiba hari itu Nazmi ajak I balik rumah dia. Coy! Cakap I buat maksiat mana ada? <laughs> Eh, tak suruh sini balik rumah buat maksiat. Okay, I nak prepare peti ice dia. Eh, air dia ni. Cuy, ini sebenarnya tengah malam cuy sih. <laughs> harus tahan Apa namanya Jangan terlalu besar tawa gitu ya Semua orang nanti bangun gitu <laughs> Ini berlebihan banget sih Buka je pintu 6 Palasri Nazmi ni Tengah ni Tengah angkat berat ni Angkat besi ni Sampai tengok Oh my god eh, terus, Oh macam gitu kan Dia angkat Dia angkat dia. Eh. Yang I pergi sini tak naik Yang pergi sini Stop Stop hidung dia Pergi Eh tak begitu Ha, lepas tu I pun duduk rumah dia duduk termenung kejap tengok line clear Nazmi pula I pun try Nazman. I buat buat ambil ambil ni ambil remote TV. Mana remote TV? ni Oh, saya pegang pegang dia. Oh, kental kau. Hmm, gitu aku. Hmm. I pun sama. Hmm. Lepas tu start daripada itu pertemuan sama I, I pun couple. Dia sanggup jadi uh, apa ni I punya boyfriend yang kedua jadi cinta kami jadi cinta tiga segi. Sinas Mani pula, dia punya kaya lagi lain macam. Setiap sejam sekali dia beli air rumah. <laughs> Setiap Lebay banget. Setiap jam beli rumah gitu ya. Udah paham gue cuy. Ini uh, siapa namanya? cowok ini uh, orang Indonesia ini satu rumah gitu ya dia datang di situ dia lihat di sini lagi ngejim, gitu ya sampai ai balik rumah perempuannya tengok satu rumah ya banyak dia kucing rumah tak tahu nak balik rumah mana ai pun tidur lah basok lah basok pun dia beli okey <laughs> bila dua-dua dah jadi milik ai kedua-dua harta dia orang ni dah jadi duit ai apa lagi nak buat kita sama-sama orang kaya dua ya. orang ni dengan menggunakan racun cap <laughs> Apa saya iklan kau no? Toy. <laughs> Jadi pembunuhan kita akan bermula dengan membunuh si Nazmi dulu, okey? Siapa Nazmi? <laughs> Sinetron. Tak cukup manja. Hola. Hello, abang. Eh, nasmida. dah. Apa? Kat mana? Oh, Kat rumah. Kenapa tadi pun tak bagi tahu? Kenapa telefon tak bagi tahu gitu ya? Halo, halo, halo, nasmida, halo. Kejap bang, kejap bang, kejap bang. Letak dulu, letak dulu. Bang, ha? jadi nasmida nak call. Ya, senang. Bagi tahu dulu baru telefon. Abang. Ya. Eh, uh, Nazmina nak jumpa abang ni. Ya, nak kena rumah sih. Nak bagi sesuatu ke abang. Okey. Sesuatu apa? Sesuatu yang tak pernah Nazmina bagi ke abang. Oh. Aduh lala. Dari hari first day ni yang tak ini hari baru kasih. Tak gila, cakil. gila. <laughs> Jawa Abang yang kata Oh, memang enak. Abang sudah tidak sabar lagi, sayang. Okey, Abang tunggu kat rumah. Nazmina datang sekarang, okey? Cepat ya, Abang sudah tidak sabar. Yeah. sabar. Bye, Bang. <laughs> Nampak tak? Tanda-tanda orang nak mati. Iaitu tak sabar. <laughs> kreatif ya kreatif lah mereka ini bisa buat tema lo yang seperti ini juga kreatif banget sangat deh wah titong pelonjo titong titong titong titong titong salah satu orang yang nak kena titong titong titong ya bang datang titong titong titong titong Ya, yuk, yuk, ayo. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, Wah, ini lagi-lagi berdua ya. Amu, amu, amu, sedap mulut cakap. Kau yang tarik tangan aku. I, i, tadi. Asal, kau kenapa ni? Kenapa ni? Tak pernah-pernah kau tarik tangan aku. Kau tarik tangan aku. Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa <laughs> Dia mau cium seperti ini. Eh, Katanya kamu ke JB, Ostensen. Ostensen itu apa? Luar. Outstation. Apa kali baca Outstation? Sebut. Rosmina itu kan ceweknya saya. Yeah. Kenapa kamu pusing, pusing, pusing, pusing? Kenapa ya? Uh, Oke, okay. cintanya uh, ini kayak gak diketahuan ya, kawan. ya. Ah, Selingkuh. Tak salah kan? Gitu ya. Tak Bukan Orang ketiga ya. Habis? Care. Care itu bahasa Melayu. Ya pokoknya nanti bila dia kemari, kamu ke ya. ya. usah lo terus bilik. Eh, tak. Boleh lah, boleh aku duduk sekali, duduk sekali. Lepas. Aku dengar kau borak. Tak bisa katanya dia memberikan saya sesuatu yang tidak pernah diberikan. Oh. Eh, kan? oh. kenapa kan kamu yang oh, Sorry, sorry, sorry. Uh, dia tak pernah berikan eh. Uh. pokoknya kalau dia datang kamu ke bilik ya. Okey, okey sajalah. Uh, okey. Macam mana aku nak ke bilik? Okey. Tidak, tidak, tidak, tidak. Oh, datang. Loh, sampai. Bunyi loceng. Dekatnya bunyi loceng tu. Ya, ya, ya. Abang datang sayang. Yang ini pasti benar. abang gitu. gitu. datang. Ya, abang datang. Gitu. Mana? Kayak film kartun. Wah, serupa anjing mau berak. Asik. Mas Mida abang sebenarnya aku sedang ingin Kenapa menyakit Abang, Mas Mida bilang ada sesuatu. Tunggu dulu, jadi gue bernapas dulu. Oke. Okay. sabar, abang sabar. Lu gak sabar, bang. Abang, ya, Ya, di sini saja. Di sini saja. Ya, Nasbida. <laughs> Oh, apa? Eh, lupa Nasbida nak salam abang. Ya, salam. Salam, Yusuf ya, Alim. Ya, eh, mama apa ni, bang? Apa? Mama ni, jujur sangat lah. Sayang bang. Ya, yeah, gue Dah dahaga lah. Okey, Mida buat air dulu, okey? Oh, bagi dulu sih, baru minum. Haus ya. Dahaga. Dahaga minum dulu lah. <laughs> ya ya yang menang yang menang. Tapi pantas ya. Baik bang. wow. Abang. Ya Nasmida. Abang nak minum air apa? Kalau Nasmida yang bikin racun pun akan keminum. Baiklah bang. Zizan lebih banget. Thank you. tak, ada bimbang-bimbang Okay, ini rumah kita Aku tak nak berlaku maksiat dalam rumah kita Lah, tak kena zina, ingat Ya, yeah, satu rumah kan ceritanya Pokoknya Dia bikin air Aku mau iwa peyek bentar Iwa peyek? Ya Iwa peyek apa? Iwa peyek Iwa peyek Perak Oh Macam terus Di sana orang panggil iwa peyek lah Di sana iwa peyek Tapi kalau bayar 2% Nak apa? Nak apa? Iwa Gue baru tahu ternyata IWP itu berak nih. IWP IWP dulu ya. Aku mau dulu perutnya Oke, Kamu tahu gimana tuh? Kamu jangan ulang, tumbuh kok kamu. Nah, ya macam mana Nasmida? Eh, Nasmida, oke. Iya, <laughs> sedikit. <clears throat> Midah, abang sebenarnya eh, Abang Azman sayang. Dia bisa lompat kayak gitu ya. Midah, abang sebenarnya. Abang Azman sayang. Sorry saya maafkan apa tu sayang. Abang nak kata, Abang Man tak ada. Abang Man kat hospital. Ya, sepatutnya Abang hospital tapi tak jadi sayang. Besok sayang. Ah, ini jodoh kita sayang. Jodoh kita sayang. Kalau tak jumpa maknanya dia bodoh sayang. Ya. Okay, kita tahu. Uh, ah, Abang Nazmi mana? Dalam bilik. Dia... Ibu buat yeah, Ibu buat yeah, dia buat yeah. Saya tahu macam mana saya tahu ni. Saya selalu pergi dinner dengan dia. Masuk. Sebentar ya. Tunggu, tunggu saya. jangan macam tu saya Sayang, sayang. Abang sangat berkecil hati dengan sayang saya. Sayang, sayang. sayang. Nazmi cakap tadi. Abang minta maaf. Oh. Sayang. Tak boleh, sayang. Sayang, sayang. Macam ni dengar abang cakap. Jadi Nazmi cakap Midah nak bagi sesuatu yang tak pernah Midah bagi kat dia Kenapa tak bagi kat abang juga? Come on Abang pun nak ke? We can kongsi, okay? On bluetooth Kongsi ramai-ramai yeah, yeah. Okay, baiklah Tapi sorang-sorang, okay? Sayang, macam banyak je ni Benda tak habis, sayang <laughs> Midah masukkan tu, madu Madu, madu. Oh, madu. Madu ini. Ini ya. Ini yang minum. Untuk apa sebenarnya? Abang Azmi tu selalu UOPI ya, sakit perut. So, Mida nak, nak masuk dalam minuman dia. Jadi, sayang macam mana guna dia ni? Masuk dalam air, kacau je. Hmm. Tapi sebelum tu boleh tak? Mida! Macam kuat sangat suara dia. Mida, Mida masuk dulu eh. I love you so strong. Gue kayak gak bisa bernapas Kita masuk dulu ya I love you so strong Ui, buat peyek lah seorang tu lah kena letak madu lah Macam ni lah Jadi orang ketiga Nazmi sakit perut lah Eh, ni kalau dia minum seorang Aku sakit perut, kena letak dalam ni minum ramai-ramai Dalam Apa ah, masalah dia ni <laughs> Uh... dan jika tidak mau tiga hari di dalam tuh mana Nasmida Kau panggil dia masuk dalam tidak masuk dalam ah oh ya, ya ya ya aku aku sakit perut ni dua pay juga aku rasa macam you want pay you cirit oh ya, ya. cirit cirit ya ya pergi pergi pantas pantas pantas Huh, belum selesai baru keluar setengah kacau loh. Aduh. Ada setengah lagi nih Mida. Gue kayak nggak tahan ini sih. Ah, oh, gila mah. Kok gak malu? Kenapa ada binara sentuh? Ah, kau nih kejap, kejap, kejap, kejap. Kenapa? Ini kan ada letak ubat untuk apa? Minum je lah ubat tu. Man, mungkin memang untuk kesihatan perut. Makasih ya, Midah. Sama-sama Oh, live Silat ni Okay, silat ya Jom, ambilkan untuk Abang Yoke Ambilkan untuk Isteri soleha Baiklah, Abang Praktis, Abang ampun. Tak ni. Oh Yo, ambilkan untuk Mang Yo. Ambilkan untuk isteri soleha. Lah. Praktis. Thank madu ya nih? Madu bang, itu abang. Kalau begitu mari kita minum sekali. Hah? Ya mari kita minum sekali. Ah, oke, oke, oke, kita minum sekali. Ya. Cukup, cak. ha. Oke. Ah, nanti bisa tunggu ya abang mau ciri lagi nih. Oh, udah tahan. Aduh, aduh, aduh. Tidak minum. Kalau tidak minum, biasanya dalam kiraan lima saat je. dia boleh gone macam tu je. Okey, sama-sama kita kira. Lima, empat, dua, dia. Oh. Ya, segar gitu. Nasmida. Nasmida. Kau kenapa kau? Bismillah. Kasmida. Uish. Sudah jadi bantu Kasmida. ya. Kasmida. Yuk bangun. Kasmida, Kasmida. Man, man, man. Apa? Dasman, bangun Dasman. Wih, wih, wih, boleh tak habiskan dulu bawa panggil aku? Aku tak nak tengok kau buat benda-benda macam ni. Tolonglah, tolonglah. Bukan, bukan. Dasmida ini sudah tidak bernyawa. Lihat. Ha? <laughs> Lass mich ab! Lass mich ab! Lass mich ab! Lass mich! Apa dia jadi dengan Mira? Mira! Hei! Suruh cuy cuy cuy gue gue nggak bisa tahan gue gue nyerah ah, ini belum sampai pertengahan apa lah lagi aduh gua nggak bisa oke okay, cuy ah, mohon maaf banget saya enggak bisa lanjut udah mau masuk pertengahan tapi uh, kayak saya kan enggak bisa ini Kenapa saya nggak beraturan <laughs> gitu cuy ini bukan ceritanya yang mau didikmati tapi kok kelakar semua mulai dari awal kelakar terus aduh Aduh, kepala saya pening banget, sumpah. Tak tahu kenapa cuy, saya kalau ngakak itu kepala saya sakit banget gitu ya. Astagfirullahaladzim. Macam nih kak cari duit. Oke okay, cuy. Ini kali pertamanya saya betul-betul, aduh nggak kuat, sumpah. Saya benar-benar nggak kuat cuy, saya bendera putih nih saya nggak kuat gitu ya masalahnya lawakan mereka itu nonstop gitu ya nonstop banget <sighs> mungkin karena saya selera humornya yang terlalu berlebihan tak macam orang gitu ya jadi macam inilah cuy ya saya gampang terhibur jadi <sighs> <sighs> oke Okay. <clears throat> tuh InsyaAllah besok kita akan lanjut lagi cuy ya InsyaAllah besok akan kita lanjut lagi Dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit undur diri Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like Di share ke social media yang kalian punya Kalau nggak suka dislike aja Saya Andy Thank you next Thank you next dan Thank you next Bye